اَسلامُ علیکُم بہت سارے کال رِگارڈِنٛگ کٹ آف تہٕ مےٚ کہ تھاسپاٹ آف روٚن میک اَو آن اِٹ سو مےٚ آز ویٖڈیو بَن راس رِگارڈِنٛگ ٹھیٖک سو سِٹارٹ کَرنگ میڈِکل ایجوکیشن کٹ آف نِکاگیکٹلی ویٚٹ فس account exactly same J K P S I اس مےٚ تھوڑا ڈِویشن ہاس مےٚ فیکٹر بڑا مےٚ مد نظر نہ رکھا تہٕ بٹ اس کی وجہ لِٹل بِٹ ڈِویشن آلموسٹ زیادٕ ڈِویشن تیٖت یا چار مارکس ڈِویشن آز کٹ آف اینالس ٹھیٖک یہِ کیس سِٹڈی پتاہ مےٚ کیس سِٹڈی پیزینٹ کَر بچو کنفیوٗزن چِناچ مسلِشری مےٚ اِسی لیے یہِ اِمپارٹینٹ ہیٚور مےٚ فرض بنت مےٚ آپی سامن کُچھ وِچار رَکھ یہِ مسلہٕ جُڈِشری مےٚ تہٕ زیادٕ کَمنٹ نہ کَرن مےٚ خُدر نہ کہِ ایگزام دِیا کیاہ وو ماک ٹیسٹا شور کیاہ اَگر مےٚ پیٚو دیُ کہِ اَگر ماک ٹیسٹِس اگر P S I paper second د بٹ مےٚ اَبھ پیپر ٹوٗ ہِج تُہ پی ایس آی کا ٹھیٖک حِسابسِز ڈرٛاگا اِفیکٹ ڈال سکو نارملایزیشنایزیشن ٹھیٖک ہمیشہ یا رَکھمایزیشن ٹھیٖک فیکٹر سرٹِفِکیٹ چاہے اے سی لیبل کی سرٹِفِکیٹ جتن اگر سیٖلیفِکیٹ بلے بلے ٹھیٖک مِکس مےٚ اگر کیٚنٛہہ آداہ ایڈ آن جایہِ ٹھیٖک پینٛگ ویسے پازِٹِو رالِس اَن رِز کیٹری چھو پوٚس پاس لیکن مےٚ خُد مان تہِ چھو پوٚس نیسٹم ہرجینٹلٹاس مین پانٛژھ سو اب کٹ آف کیاہ اوپن میریٹ کیاہ رِز category ninety seven like ninety nine کیس پاس رحکی اور آو کہِ کٹ آف ہاے مےٚ دوستو ییٚتہِ بتان چاہت یوٗجؤلی لگتہِ لگا جب مےٚ اینالیس ڈرٛا مےٚ یار یہِ تھوڑا ہاے ہاے یہِ ریش اِریشنل بات مےٚ کَرُن اِلاجِکَل دو ریٖزَن گَرٕ بیٚٹھ اِنسان ایفوڈ کَرجوکیشَن ایکسیس بہٕ کَر سکا ٹھیٖک کیٛاہ کَرٕنۍ یوٗٹیوٗب کھولن کیٛاہ کَرٕنۍ نیٹ کھولن بَس ختم اسہِ ساتہٕ اگر بچا ایٹی ایٹ سیٚکشن ایڈ آنگا لِسٹل فنٛڈا ایٚوریج سکور اِنڈِجل ایج سکور ایٚوریج سکور کِتن ہیکہِ شِفٹ کیٚنٛہہ مےٚ باغی کیلکُلیٹر ڈِوایس نا ٹھیٖک نارملایزیشن ورکل کِس پیٚورج سکور پٮ۪ٹھ شِفٹ مےٚ ایوریج سکور آپی سکور سکور ایوریج سکوریٖز ہیٚیہ زیادٕ بہتر تہِ مارکس بہٕ اِنکرٛیٖز ہے اگر ایٚوریج سکور ہفٹ کرکس کیاہ کم ہ ڈِک ایج کیٛاہ پیرامِیٖٹر بڑ ریٚتھ بٮ۪کوٲڈ ایریاز ہے پَتہٕ وٹِکَل رِزرویشَن ہیٚکہِ وٹِکل رِزرویشَن مطلب آرٹ سیٖٹا لیگا یہِ بِیوٗٹی کِژھ وٹِکَل رِزرویشَن سیٖٹٕے وکیٹ کَرٕنۍ جایہِ اوپن میرِٹ مےٚ تہٕ اوبویس فیکٹر کَم از کَم رینک ہیٚن چاہے twenty three hundred like thirty six hundred last time range مےٚ فال کَر آرٹ پکی ہ ٹی آ بیس کٹ آف آرگ نایَن پٮ۪ٹھ لیکن اگر کٹ آف مےٚ اِن سو کہِ سیٖٹ بن سکوٗل لگان شاید مےٚ ٹھیٖک کیو کہِ اوپن میٚرٹ مےٚ اوپن مِرٹ مےٚ ون ٹُو سِکِس ریشو مےٚ تبہِ آربی سیٖٹ بن سکیک اگر بیس کٹ آف مےٚ انو ٹاپ پٮ۪ٹھ ٹاپ پٮ۪ٹھ یعنی کہِ بیس کٹ آف اگر نایَنٹی کَم از کَم آ نایَنٹی فایِو ہَے چاہے ٹھیٖک یہِ کہ جا جموں کشمیٖر مےٚ اگر بنٛد کیٹگٔری نہ تہٕ اَنِیزروڈ اگر کیٹگٔری کَم از کَم آرگی ضروٗرت آر بِی ہر کِہیٖنٛۍ پاس کہ تہِ اگر اوپن کٹ آف کَم از کَم نایَنٹی سیٚون پلس نایَنٹی ہیٚکو رینج مےٚ آ اگر بات کَر جنلی اِن کٹآپ انریزروڈ کیٹری کٹآم دس لیک پنٛداہ مارکس کَم ٹھیٖک مین ریٖزن ویٚکسٹل رِزرویشن کَم ٹھیٖک eighty five in safe score مان روٗ ایٹی فایِو اگر مےٚ کیٹگری بنٛدے ہیٚکو اگر مُجے کیٚنٛہہ بِہیٚک مےٚ سیٚونٹی فور ہ کیٹری مےٚ E L C I base سیٚود اِن ہوٗ ہا اِنس ایٚن لیٚول سَرٹِفِکیٹ ہیٚلس نارملایزیشن بینِفِٹ اگر پلس ایڈان اگر کیٚنٛہہ کیٚنٛہہ دِکھ کمپاؤنڈ کَرے ٹھیٖک उसके बाद पहाड़ी स्पीकिंग पीपल और एस की बात करते हैं जनरली लो कट ऑफ रहता है यहाँ भी लो कट ऑफ हो जाएगा ठीक है सेवेंटी एट सेफ स्कोर है उससे कम सिंपल वही सेम रेशू अगर उसे कम है आपके लेकिन आपको लगता है नॉर्मलाइजेशन से मेरा एड ऑन हो जाएगा और आपके पास एन सर्टिफिकेट है तो आपके भी बल्ले बल्ले उसके बाद ई e और एस की बात करते हैं अगेन कट ऑफ लो ठीक है مُجے پہلے تہٕ ای ڈبلِیو سَمجھ نتہٕ یہِ کِی جی اِکنامِکلی ویٖکَر سکشن لِکھا تہٕ لیکِن مُجے یہِ سَمجھ نہٕ آتی اسہِ لیٚتو یہِ چاہے بہٕ نہ مطلب اِزلی ایٚکسیس کَر سکت ایجوکیشن کہ کہیٖں سرٹِفِکیٹ مِلی لیکِن پھِر بگ دِیِکھ تہٕ ای ڈبلِیوٗ ایس بہت کَم لوگو کہِ پاس کٹ آف بہت کَم جاے ٹھیٖک ہیٚکن جینمین جنو چاہے ای ڈبلو ایف پی انو نہ مِلِہ ابھک وۄنۍ سفارِشات وفارِشات چلت یہ پیٚہ جنرلی مےٚ کہ روٗم ایٹی وَن ٹچِنگ ہٹی وَن ٹچِنگ اگر آپو کیٹری مےٚ تہٕ چانسیز ہیٚک روٗل یہ بالو ہیٚکہِ آپ کہِ کَم ہسا لیکن آپو لگتہے نارملایزیشن آپ کیٛازِ ایڈ آن جایہِ گاپی پاس این سیٹِفِکیٹ ہیٚک ٹھیٖک رِگارڈِنٛگ کٹ آف ٹھیٖک مےٚ فال کَر مےٚ کہپیَر کَرو نہ فالو لگ بگ موٹ ویلکم مےٚ دِکھ مےٚ یہ پیٚن ایٚنالسِز ڈرٛاے کِہیٖنٛۍ آپتِ نی چِناچ مےٚ خُدا سکور میٲنۍ خُد کی ایکٹیشن مےٚ یہِ نہ کہہ سکا کہِ اب مےٚ سکور کے اکارڈِنٛگ کٹا بِہ مےٚ کِہیٖنٛۍ کِہیٖکھے مےٚ نِیَن چاہت ہاں لوٚگ ہتہ کہت ای جے گا ایٹی ٹوٗ بہٕ جایہِ گا سیٹی بِہِتھ انہِ مرضی مُجے نہ سمجھ آو کیاہ کِس فیکٹر ایڈون رَٹٕنۍ ٹھیٖک ہیٚکن مےٚ یہِ آ ضروٗر باؤگا کہِ کالٹی ایجوکیشن آیہِ گَرٕ بر گَر افورڈ کَر سکاے بچہ ہاں سِکیم کہِ بات نہ سِکیم تبُھے آز ہے سِکیم کیٚنٛہہ نٔی بات نہ ج اینٛڈ نی بات نہ یہِ تبٕتۍ آز ہاں چیٖز ایڈ آز گَر بٮ۪ٹھے بنٛدا ایکسیس کَرٹینٹ کوٚر ایڈون فیکٹر ہیٚکہِ وجہ عموٗم کٹ آف ہاے جاے آز کل اور چنانچہِ جے کی ایس ایس بہٕ کیٚنٛہہ سِٹینڈارڈ نہَ ایسا پوٗچھ تہِ جے کیٚس ایس بہٕ سٹینڈارڈ لیبل پیپر ٹھیٖک وجہ کٹ آف اوٚپر ٹھیٖک ہیٚک پینڈِنٛگ میٹر مےٚ لِٹِگیشن پتہٕ ایل پی ویل پِگارڈِنگ مےٚ اِنفارمیشن دوٗر لیکن ووٚن سپریٹ ویٖڈیو مےٚ لیحال مےٚ یہِ کہ بچہٕ یہِ کہ رو فرؤری دو فیب کیٚنٛہہ کہِ کورٹ اناس ویدر کنٹِنیوٗ کَر مےٚ یہِ بہٕ کورٹ فرؤری کُچھ نہ کَریگی بس کِن کن کاگیٚکو ریسپونڈینٹس ایڈوکیٹ ہوگ پٹِشنر ایڈوکیٹ ہوگ ٹھیٖک تھوڑا ٹایم لگہِ کورٹ کَتہِ بہتر ٹایم لگ بگ ڈِلے ڈِلے کم از کَم چھَ تی اینالسِز مےٚ کہ چھَ ٹھیٖک سِٹے ٹھیٖک دِتِو کَم وکیٹ مےٚ یہِ شِورٹی سکا فرؤری کیس سِٹارٹ نِیٛا سِٹارٹ کنٹِنیوٗ چل سکا ٹھیٖک کُس دوستس کَرے رِگارڈِنٛگ کُچھ آرگیشن بچے بناٹھ fundamental right under article nineteen fundamental right حظ بنا سکے کوٚر ایٚسوٚسیشن بنا سک ٹھیٖک لیکن یہِ بڑِ چُھنوت لڑکو کیٛاہ بیول وۄنۍ چیلینج کَرٹیٹس جب باپتھ سِٹیٹس چیلینج کَر مطلب آ دم ٹھیٖک گورمینٹ کوٚر چیلینج کَرنا اِزی بات نہ ٹھیٖک ان بچو کلوٗٹر بچے انسان ساتھ دِتہ ووٚن ٹھیٖک کیوٚک ہمیشہ جہا پیٚو لگتہِ بچو کہِ سا ظُلم ہاے آپو وایس ریز کَرن ٹھیٖک باقی دِکھ کیاہ ہا تہٕ اِنشاء اللہ مےٚ کورٹ کیس کیگارڈِنٛگ آپو اویَر کَرُن اب کیاہ کیاہ چیٖز کیاہ کیاہ پاسِبِلٹیز ہیٚک ہے سپریم کورٹ با سکت ٹھیٖک واں ڈِلے ہسا ٹھیٖک اِن جنرل اِس منٛز ڈِلے ہیٚو ٹھیٖک دِکھا ہیٚلتھ میڈِکل ایجوکیشن مےٚ دو سال بچے کورٹ کیس کیٛاہ پیٖٹھے لگے لگے لگے اور رِزلٹ کُچھ نہ ٹھیٖک ہیٚکو مےٚ امہِ دۄہ آو یہِ ویٖڈیو سَمج آیا ویٖڈیو اچھا لگا ویٖڈیو لایک کَر چینل کَبسکرٛایب کَرن مِلے اگر ویٖڈیو مےٚ تہِ اللہ حافِظ